どうもともみですというわけで今日は皆さんにご報告があります SNS の方ではもう告知してるんで、まあ、ほとんどの方ご存知だと思うんですけど、えー、この度西久保ともみ事務所に入りましたはいというわけで僕も結構驚いてるんですけど、えー、入らせてもらう会社がドイツのミュンヘンにある ラゾリューションという会社です。この会社は、えっと、まあ、スポーツアスリートのマネジメント、まあ、特に自転車のアスリートだけなんですけど、アスリートのマネジメントしつつ、えー、イベントを主催したり、まあ、レッドブルと一緒にイベントを作ったりみたいな、えー、会社なんですけど、一応、一番わかりやすく説明すると、あの、皆さんご存知のダニー・マカスキルとか、 えー、ファビオ・ビブマーとかそういう世界のトップライダーもマネジメントされてる会社ですそこになんと西久保智美も入らせてもらうことになりましたいやーね <laughs> 結構びっくりしますよねそう僕も一応経緯を説明するとえー、連絡いただいたのが2ヶ月前ぐらいで、 ちょうどチェイスハーを公開して、えー、ちょっと経ったぐらいの時に、えー、そのラゾリューションの会社のボスから、インスタで DM が来て、で、こういう会社してんねんけど、お前のスキル、まあ、お前の映像を見て、お前のスキルと、あとはそういう映像で自転車を面白く表現するっていうところにすごい惹かれたから、よかったら一回お話ししようぜ、つって。それで、ズームで 最初話しました。で、すごくいいボスと、すごくいい会社で、まあ、その時にいろんな会社のメンバーの皆さんも、えー、ジョインしてもらって紹介いただいたんですけど、まあすごいアスリートファーストで、なんかダニーとかファビオが、えー、ずっとマネジメントされてる理由がわかるというか、本当に、もともとタレ ボスのタレックさんも、えー、っと、マウンテンバイクのプロアスリートだったんですけど、今怪我しちゃって、下半身がちょっと不随になって、えー、その、マネジメント会社の方にフォーカスされてるんですけど、すごいアスリート出身やからこそわかるところであったり、あなんか不安に思うところも全てクリアにしてくれて、すごくより僕のアスリート活動を、えー、より良いところに持っていってくれる 一緒に行けそうやなっていうふうに感じたので、えー、今回事務所に入ることに決めました。まあ、特になんか変わるかって言われると、今すぐにバッと変わることはないんですけど、まあ、今後、グローバルに僕のスキルであったり、僕のビデオであったり、まあ、僕のスポンサーさんであったり、より広い視野でいろいろ展開していってもらえるかなと思います。で、 このビデオで皆さんにお伝えしたかったことは、まあ、僕自身の報告もあるんですけど一番は YouTube って大事って話ですはいまあ、このコロナの時代でね、よりそれが顕著に現れたと思うんですけど、やっぱりショーもなくなり、大会もなくなり、イベントもなくなり、本当にこのアスリートの価値を問われる時代になってきていて、 どこで僕の存在を知ってもらえるかっていうと、やっぱり今は YouTube、まあ、もしくは SNS なんですよね。やっぱり発信していかないと、いくら自転車が上手くても、いくらいいポテンシャルを持ってても、いくらいい人でも、知ってもらわない限り、絶対にその人の価値は生まれないと思ってます。なので僕自身もずっと YouTube をもう、まあ、トータルで言うと6、7年やってるんですかね。 まあ、昔から、まあ、コロナのずっと前からやってるんですけどやっぱりそのコツコツ積み重ねて自分をできるだけ多くの人に知ってもらおうってすることが、まあ、今回のこの、まあ、事務所に入るきっかけになったのかなと思ってます。はいでやっぱりこういうスポーツやってるとみんなすげえスキル持ってるしすげえバイブス持ってるし本当にすごい人だらけなんですけどやっぱり それを知ってもらうってことが一番大事で、その知ってもらえる手段を考え抜いたもんが、本当にこのトップライダー、トップオブザトップになれるんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、もちろんなんかもう頭3つぐらい抜けてるやばいやつはほっといても誰かしらが拡散してくれていずれ知られることにはなると思うんですけど まあ、この YouTube とか SNS とかが溢れてる時代で、それを自らやっていくべきやと、やっていかない理由はないかなと思うので、ぜひ、えー、皆さん、まあ、特にこの若いライダーで、これからプロになりたいなと思ってる人たちは、YouTube とか SNS で自分のスキルを知らない人に知ってもらうには と考えていろいろやってもらえるといいかなと思います。というわけで今日は、えー、僕の事務所に入りましたという近況報告でした。ね、楽しみですね、ほんと。ダニーとかファビオとかと一緒に乗りたいっす。 <laughs> いずれちょっと日本にね、彼らを呼べるように僕も頑張るんで、これからも皆さん応援のほどよろしくお願いします。ほな。